Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çiçek dürbünü yapacağız. Çiçek dürbünü. Diğer adı kaleidoskop. Diğer adı kaleidoskop. Orijinal adı kaleidoskop olan bir çiçek dürbünü yapacağız. Evet. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Ben Tuncay Tezcan. Bugün sizlere çiçek dürbünü yapacağız. Diğer adı kaleidoskop. Kaleidoskop olan bir çiçek dürbünü yapacağız. Bunun için bazı malzemeler sizlere hazırladık. Önce malzemeleri size göstermek istiyorum. Daha sonra yapım aşamasına geçip bir çiçek türbünü yapacağız. Evet bunun için neler hazırladık arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Ee, bir tane kuru boya kutumuz var. Gördüğünüz gibi kuru boyalarını çıkartıyoruz. Kutusu elimizde kalıyor. Kutunun kutunun arkasına küçük bir delik açıyoruz. Kutunun arkasına küçük bir delik açıyoruz. Bu şekilde büyütüyoruz. Gördüğünüz gibi kutumuz var. Boya kutusu, kuru boya kutusu ve ortasında küçük bir delik var. Bu aşamayı bitirdik. Bir tane aynalı kartonumuz var arkadaşlar A4 büyüklüğünde. Bu aynalı kartonu biz kuru boya kutusunun kuru boya kutusunun uzunluğunun bir parmak altında boy olarak bir parmak altında Üç parça halinde kesiyoruz. Şu şekil, şu şekil, şu şekil. Aşağı yukarı bunlar 2 santim genişliğinde. Üç tane 2 santim genişliğinde bu şekilde aynalı, beyaz aynalı karton kestik. Bunları arkasını birbirine yapıştıracağız. Arkadan birbirine yapıştırıyoruz. Tamam. Şirazım. Pantolon çünkü. bu şekilde arkadan yapıştırdık. Daha sonra bunu bu şekilde yine kapatacağız. Evet bantı böyle arkadan yapıştırdıktan sonra bunları bu şekilde ayna kısımları içe bakacak şekilde bu şekilde Bantlıyorsun. Üçgen yapacağız. Bu şekilde bantlayacağız. Böyle buraya yaklaşabilirsin. Böyle. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturduk. Böyle bir üçgen kartonumuz var. Şimdi üçgen kartonu az önce yaptığımız üçgen kartonu aynı aynalı üçgen kartonu Kuru boya kutusunun içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu kısmı 2 santim keserseniz şöyle bir kuru boya kutusunun içine tam geliyor. Bu şekilde yerleştirdik gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sağına solunu silikonlayalım. Kıplaşmasınlar. Evet. Aynalı kartonumuzu içine sabitledik. Şimdi küçük bir Plastik parçasını daire şeklinde kestik. Burasını kalıp aldık. Şurasını kalıp olarak aldık. Etrafını şu şekilde kestik. Şöyle bir küçük bir plastik parçamız var. Plastik parçasını da şöyle bir plastik kap bulduk. Altındaki parçayı kestik. Yuvarlak ölçüsünde. Şuraya içine bunu yerleştireceğiz. İçine yerleştirip yapıştıracağız. Bu şekilde bunu yapıştıralım. şekilde yapıştırdık. Şimdi kurusun bu. Kuruduktan sonra kuruduktan sonra şurada oluşan küçük bir havuz gibi düşünün. Küçük bir boşluk var. Bu boşluğa muhtelif renklerde ve parlaklıkta, muhtelif renkler ve parlaklıkta pul ve boncuklarımız var. Gördüğünüz gibi küçük küçük pullar, boncuklar, renkli renkli taşlar böyle malzemeler topladık. Bu malzemeleri şimdi alıp şuradaki havuzun içine bırakacağız. Evet bu şekilde. Pul ve boncuk koyduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra yine boya kutusunun kapağını üstüne kapatıyoruz. Kapattıktan sonra gördüğünüz gibi pullar, boncuklar şu arada kaldı. Şurayı kapattık. Bunun üstüne kapatıyoruz. Şurayı bantladık. Şurayı yapıştırdık. Bunu da üstüne kapatıyoruz. Bu şekilde boyaların hiçbir yere kaçma şansı yok. Şimdi ilk testimizi yapalım. Evet içeride böyle küçük küçük şekilcikler oluşuyor. Aynalı karton sayesinde böyle değişik değişik aynalı şekiller oluşuyor. yani onu. buradaki pul burada da burada da burada da gözüküyor arkadaşlar. Bunu sizlere de gösterelim. Küçük deliği şimdi kameraya yaklaştırıyoruz. Denkete sabitle. Döndü. Bak gördün mü? Bak orada yeşil var orada da yeşil var. Bak bak bak. Gördün mü? Nasıl bir birleştik ama. Evet gördüğünüz gibi içeride koyduğumuz taşlar, pullar, boncuklar e, aynalı karton sayesinde şekilcikler veriyor. Evet gördüğünüz gibi e, çiçek türbünü yaptık arkadaşlar. Böyle bir kutu kullandık. Çiçek türbünü yaptık. Diğer adı neydi? Kaleidoskop. Kaleidoskop olan diğer Türkçe adı çiçek türbünü olan bir e, icat, e, bir deney yaptık. İcat demeyelim, bir deney yaptık. Daha önce bunu icat etmişler zaten. Neler kullandık arkadaşlar? Bir kuru boya kutusunu boşalttık. Kuru boya kutusunu boşalttık. Aynalı kartonumuzu, aynalı kartonumuzu şöyle uzun şeritler kestik. Daha sonra bunu üçgen oluşturduk. Oluşturduğumuz üçgeni kutunun bu kutunun içine yerleştirdik. Üst tarafını kapattık. Bunu gösterebilirim. Üst tarafını kapattık. Kapattıktan sonra diğer e, boya kutusunun kapağını tekrar kapattık. Bu boncuklar arada kaldı arkadaşlar. Boncuklar arada kaldı. Daha sonra daha önceden açtığımız şu deli kutu, kutu boyanın arkasını açtığımız küçük delikten küçük delikten içerideki boncuk pulları görüyorsun. Döndük. Bak bak. Gördün mü? Evet gördüğünüz gibi bugünkü deneyimiz e, bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Bizi beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. E, diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.